eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria mil louvores a Deus todo dia, o dia inteiro sem parar. Pois grandes coisas fez meu Deus por mim. Deus para me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador homens quanto vale a liberdade. Em uma vida sem ter ódio nem rancor, o seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó oh exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. maravilhas do seu Criador. Ele faria como faz os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar. homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade. Nenhuma vida sem ter ódio nem rancor o seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho exaltando ao seu Criador.